Itu angin ke atas. F. F. Itu bukannya F. Kalau F, hat. Ah, dia macam tu. Alamak. <laughs> Eh, kenapa lah nangis? Eh, cikgu bukan marah kamu lah. Cikgu kata bunyi tu. Dah berhenti nangis. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. sih setup kita berubah lagi cuy ya karena saya ini apa autofocus di kamera saya ini apa nama amburadul cuy ya kalau terang di belakang dia selalu fokus ke belakang cuy bukan ke muka saya mentang-mentang saya ini hitam ya jadi dia selalu fokus ke belakang cuy makanya saya rubah seperti ini cuy lampu yang ada di sini saya pindahkan ke sini cuy jadi terangnya di sini di sini gelap ya tak apalah cuy ya yang penting agak berubah sedikit cuy ya oke di sini saya akan membuat video lagi cuy video yang akan kita lihat kali ini tuh dari channel uh, Faktau channel ya Faktau channel Faktau channel ini tuh adalah salah satu uh, member juga di grup uh, Asia youtuber ya youtuber Asia rahasia yang saya juga ikut gabung di situ bersama youtuber-youtuber lainnya cuy yang dari Indonesia dari Malaysia dan bro ada juga dari Brunei cuy kebetulan ya kebetulan juga banyak teman kita yang merequest ini dan saya lupa gitu ya saya lupa untuk mereaksinya cuy semalam saya sempat lagi lihat-lihat komentar dari korang dan saya mendapatkan video ini cuy dan untuk mengisi kekosongan kita ya di akhir bulan ini saya akan mengisi dengan konten-konten atau video-video dari fakta atau channel sih. Video yang akan kita react itu adalah video yang mana di sini judul videonya itu uh, wih, view-nya udah 600 lebih cuy. 600k ya. Wow. Yang mana judulnya itu adalah video viral paling terkenal di Malaysia yang mungkin korang tak tahu. Apakah video viral di Malaysia itu masih banyak yang tak tahu, cuy? saya harap sih korang ada yang tak tahu juga ya makanya saya ingin membuat video ini sama tahu korang tak tahu dan saya pun juga tak tahu ya dan tanpa banyak cakap lagi jom kita tengok videonya oke okay, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 boom. Okay. Hai semua, mesti korang bosan duduk terperap di rumah sepanjang PKP kan? Tapi betul sekali, <laughs> betul sekali. Untuk membebaskan negara kita dari pandemik yang semakin mengganas. Waduh, hari saya, saya saya sampai opening lupa itu je ya. Cuci tangan dan jaga SOP ya. Untung Faktor Channel juga melakukan hal yang sama. Jadi pas banget gitu ya. Korang harus jaga SOP, jangan lupa cuci tangan menggunakan ma- ma- masker juga cuy ya. Kalau kemana-mana. Semalam masa Fakta tengah tengok list komen cadangan kurang. Abang Fakta cakap, oh, okay. boleh boleh buat video pasal Fakta. Ini kreatif Fakta. banget sih cuy ya. Fakta boleh boleh. cuba lah buat video kelakar pula. Oleh itu di dalam video kali ini, kita buat video lain dari yang lain. Jom betul, kita kembali video-video yang pernah viral di Malaysia. Video viral yang paling terkenal di Malaysia sepanjang zaman. Eh, sepanjang zaman. Jangan lupa subscribe Fatau tau dan jangan lupa tekan loceng. Itu tikus masuk masuk masjid. Ya Allah. Baby, astaga, astaga. Ah, ah, ah, ah. Ya Allah. Barangnya lebih duluan turun cuy ya. Shukran asal gaji sudah masuk malam ini bawa abini makan sate kajang untung saya nggak paham kita ulang dulu aja ya saya tak paham dia dia ngaji ke? Dia dari ATM ya, ambil duit. Fasal gaji sudah masuk. Oke. Malam ini bawa abini makan sate kajang. <laughs> dan angkatan tentera turut ditempatkan bagi memantau tahap <laughs> itu kau ada yang baku bagi memantau tahap kau ada yang kucing yang lewat gitu ya <laughs> muka dia muka dia Assalamualaikum uh, Saya Rizwan Dan ini isteri baru saya dengan... Isteri baru Ini tandanya dia udah beristri sebelumnya cuy Ada istri pertama dan istri kedua Makanya <laughs> dia bilang istri baru Atau <laughs> Dia salah cakap je Rizwan dan Eh ulang-ulang ya Assalamualaikum uh, Saya Rizwan dan ini istri baru saya <laughs> Lu kira mainan Mainan baru kali ya air tu parah. Huh? Ha? Nak ya ana tak boleh. Nak ya ana tu tak boleh. Ini mellow. Mellow ice. Oh iya iya mellow ice. Minum minum macam ni. Minum macam ni. Ni tarik tarik bahan-bahan ni, tarik bahan-bahan ni. Mellow ice tarik. <laughs> The. The. kita minum sikit dulu ada kucing itu. <laughs> Malah tumpah semua. Bukannya diminum semua tadi cuy. Harusnya minum semua dulu. Dia cuma minum beberapa tetes je. Dan tumpah. Jangan tarik, jangan tarik. <laughs> Yang jadi wasit kok Astagfirullahaladzim Dia Dia yang suruh orang tarik Dia yang jatuh Ini yang salah siapa cuy Ini yang salah siapa Sabar sabar Jangan tarik Satu هذا ni pengumuman. نرجو أن لا تترددوا في السير وي ني بوغومان Ah, buka buka buka baca doa. Oh, dah dah. Saya berjumpa dengan ayah Pin sendiri di langit saya jumpa. Ada ada saja. Saya beramal, kemudian masuk di alam sebalik mata dia panggil. Alam Bagrah dipanggil alam sebalik mata. Saya melalui Madinah. Kemudian saya pergi ke Mekah. Pada Mekah saya naik ke atas. Dan saya bertemu sendiri dengan ayah Pin di istana dia. Ayah. Jadi ya. ayah pin ni adalah Tuhan bagi saya. Hmm, ini gimana? Okay, lagi lagi. Tunggu je, di antara video-video tadi mulai dari awal sampai detik ini saya belum pernah tengok, cuy. Kalau ini saya pernah tengok ini. Ini sangat viral oi, sampai gimana, di oi? sampai di Indonesia, oi. cuy. Nak gimana? Beli rokok. Apa pakai macam gini? <laughs> <laughs> JB pertama <laughs> ya, itu saya pernah lihat cuy Itu saya pernah lihat Dua kali dalam sejarah Gosok baju mama Thank you JB JB ya <laughs> Itu apa itu Situasi banjir yang berlaku Apa tu Thank you JB Setrika kan ada keluar ini cuy. Istikanya keren. Banjir yang berlaku di kampung ini bagaimanapun uh, ianya tidaklah uh, serius. <laughs> Allahu akbar Abah Haji. Allahu akbar Abah Haji jatuh bok. Astagfirullahaladzim Ini kita do, kita tertawa tapi saya takut dosa cuy. Gak tahu saya dosa ke tertawa tadi melihat <laughs> dia jatuh cuy. dia juga tak takut tertawa jangan bersedih brother ah ini video dari Indonesia ya udah jadi meme ini ini sudah sering dilihat jadi enggak Dengar dengan jelas dan di SS. Roti jala maklimah biadab. Lalu di titi. Baru lihat apa nama ini tampilannya saja saya udah ngakak cuy ini ini yang susah untuk saya tahan tawa cuy ini ini ini saya sudah buat tahan tawanya dan saya nggak bisa tahan tertawa saya masak oleh siapa yang dimasak oleh Chef Imran Dengar dengan jelas dan tidak ses hmm. Roti jala Mak Limah biadab Lalu dititi Betul upaya saya ni? Betul, tak menyesal Izinkan saya, izin <coughs> uh, Saya namakan uh, masakan saya pada hari ini dan Belum lagi Tak apa masalah ni? Eh? Makan ubat dulu lah, pergi makan ubat dulu Cuba serius ya, eh Boleh saya teruskan? <coughs> Gila ini. Kamu masih kan? Roti kamu, mak lima ya, oh ada meniarap Dalam dari ini bapak nak main ada JPJ buat ro robong ro ro ro ro lobong ro ro ah, ah, lobong ro ro ro ro ro ro ro ro ro dia ngomong apa sih? Wih, Ini jual martabak itu. Hilang. Link. <laughs> ini dia, ini. Ini nggak eh, ada penjelasannya sih. Eh, baca antar balik, baca balik. Ini gimana sih? Baiklah, pakcik hantar balik. Niana kenapa? Pasal apa kau Apa ni? Betul? Betul. Betul. Oi, saya sangka burung. Burung tain ni ah. Ya? <laughs> dia tak tu sebab saya bukan peminat burung. Oh. Tapi dah kebetulan dia ada. Ya apa khabar? Gua gua paham yang tadi, Cik. Kabar baik. <laughs> La Senegal. раскаяние, Дим. Kalau kita COVID ni tak boleh keluar rumah, orang panggil apa eh? Itu AKP eh? AKP eh? AKP eh? AKP eh? AKP eh? IPK? IPK? IPK? PKP? KPG? PKP? PKP? Susah banget sebut PKP? PKP apa? So we are at a waterfall. Grandma. Pika pika su sulit Grandma. banget. Grandpa, smile. Allah yang satu. Aspasin. Ini, ini akan bawakan. Ini tandanya ini salah salah server cuy salah server bukan tempatnya gitu ya Allah yang satu oke okay ini anaknya <laughs> cucunya ke anaknya tadi cuy itu salah server gitu ya kembangkan laporan itu dari semasa ke semasa ini kenapa ini kerana terhutang benda anak rabbit lah nak beli apa? Nak babi. Babi tak boleh beli. Setakat ini... Ni kau hobi banget dengan babi. Ni yang saya tahu. Dia tak tahu lah. Setakat ini yang saya tahu. Dia tak tahu lah. Asik. dahsyatnya produk kali ini padahal tadi meletus cuy hey, itu kesalahan ya video, video, video. Oh, ini apa lagi ini apa ini Wih, jauh juga ini. Astaga, terlalu kencang. Sekolah sudah komplit. rumah sudah komplit. Mandi dulu. Makan dulu baru syafa dengan syafla detu. Oh. Ini kok gitarnya pakai mulut ya, jeng cek jeng jeng. Capek. <laughs> dikira kabur saya juga berpikir sama cuy saya kira dia kabur ternyata dites ya di try di try oke okay. hmm, kan? hmm, wow dia tepuk tangan di diri tak puasa <laughs> Silakan. Amona ah, tak puasa kenapa tak bagi tu sis? Alamak ah, sis. Ha. Ah. Okey ustaz. Panggil polis. Telefon, telefon, telefon, telefon. Kan saya dah cakap dia tak puasa. saya dah cakap kan. Saya dah cakap kan. Ini acara apa cuba? Ini ngeprank atau gimana kok? Orang lain disuruh nyoba makanannya. Ini bulan puasa. Ini acara bulan puasa kah? Coba coba ulang dulu cuy dia, tak puasa. Sedap. Hello, ulang-ulang dulu sih. Hmm, sedap kan? Hmm, sedap. Wow. Dia tepuk tangan bila dia tak puasa. Sedap. Ah, sedap. Amona tak puasa kenapa tak bagi tu sis? Alamak sis. Okey, ustaz. Panggil polis. yang gunting? Faham? Tangan turun. Faham tak? Faham? Kasihan anak. Sumpah? Tak ada. Jangan main. Bapaknya ngak. Siapa? yang buat ni? Kadel. Dia gunting rambut. Betul? Ha, betul. Tak tipu. Lucu, lucu dia sih. Gunting, boleh? Hutan ada ke hutan adik? Hutan awak boleh? Habis hutan adil ni? <laughs> dia menganjing dia menganjing dia dua kali lima lima kali b tadi dekat lampu isyarat tadi lampu dah merah Cik Ali tak berhenti saya saya pasti tuan saya dah melepasi lampu merah tu nanti dulu tuan Tuan tengok ya, dengan keadaan kelajuan saya 70 km sejam, keadaan momentum kenderaan, angin yang agak kuat dan agak jalan tu agak curam, lampu kuning bertukar kepada merah, ia mempunyai masa 3 saat. Dalam Wah. masa 3 second tu tuan dengan keadaan dengan momentum kenderaan saya saya boleh melepasi lampu merah. Tapi dengan keadaan momentum saya macam eh, saya pasti kita tak sempat Jadi, untuk tukar lampu Ali merah. Boleh dengan keadaan momentum lain kita. kali saya tak nak dengarlah benda-benda macam ni. <laughs> Okey tuan, saya bagi warning je ni. Okey tuan. Terima kasih tuan. Sama-sama. Selamat. and Ella, and I have another, a new friend. And I have an old friend. Her name is Bea Kalisa. Yeah, Bea from Little Cali School too. Ini Raja Rani. Tentang Haji Jeza Nama apa? tiga minggu aku tak sebut nama dia tu hang tegeje je ditai ditai tu apa eh. kalau ini kalau ini tetap aja lo cici ini yang buat uh, video saya copyright ya ini <laughs> lanet Ya, Johan ya, ini acara ku. Jadi kelakar ya, jadi kelakar. Zizan malah tertawa kenji, bukannya bantu. kau ajak? Budak-budak kecil itu kita enggak paham dia ngomong apa, Cik. Semuanya alhamdulillah berjalan Eh, <laughs> oh, pula. Eh, sini, sini. Tetapi jika saudara-saudari masih bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Ha. Itu di remix sih kayaknya, Cik. Makanan pun beli sendiri lah. Ha lah, kan beli sendiri lah sekolah. Hmm. Besar ada. Kalau ini saya pernah lihat, Cik. 2000 berapa saya? <laughs> ini juga se- Astagfirullahaladzim Mau tertawa besar Takut dosa gitu ya Sudah <clears throat> mati ya Hidup, lagi. Ha, hidup lagi. Ni apa ni? Babi ke? Wah, otak ha? kau tenggiling bodoh. Tenggiling. sangat berbeza babi babi kok macam tu bentuknya je uhuh oh, pandai baby ha mana Bersih kat tangan tu tiap bil. Tertawanya ngeselin ya, bikin bikin sakit hati tertawa dia cuy. Pun kesiannya dia merah-merah muka peluh-peluh sini sini sini kat bibir meh. Alah, panas. Lapar. Lapar. Tak dapat cendol. Esok replike. Raya raya ke raya ngaji. Oh, yang ni hari hari raya kiranya raya puasa dengan raya haji kiranya sekali ya. Sebab kiranya raya lain pun dia khabar. Ya, kalau hari raya, hari-hari, hari raya. Dan kita... Kau pusing dengar itu tadi je. Dia ngomong apa Teralih gitu? ke Liga Perdana Inggeris. Dua lagi perlawanan berlangsung semalam Manchester City. Haris on air. Manchester City selamat dari serangan dan penguasaan Liverpool apabila mereka seri tanpa gol di Stadium City of Manchester. Teramkan penjaga Gunung Kinabalu. Ia turut disertai 10 ahli penasihat dari Kampung Bundu Tuhan dan Kampung Kiau seorang kerbau maaf, <laughs> seorang kerbau seorang, maaf, kerbau seorang kerbau maaf, seekor kerbau dikorbankan untuk upacara berkenaan yang berlangsung selama 30 minit pada sekitar jam 8 pagi jelang masukkan ujologan <laughs> dalam kebalan tali keladar dan tarik kucing yang tadi ini untuk mengadatkannya untuk membukakannya lepaskan pelukam pada tali keladar anda anda anda, anda. asik sekali ini adalah jaket keselamatan yang terletak di bawah tempat duduk untuk menggunakannya sarungkan dari kepala seperti ini. Pusing pita keliling pinggang. Pasangkan pita plastik dan tarik pita sehingga ketat. Sebelum naik ke pesawat, gelembungkan tiket Anda dengan menyentap penarik warna merah ini. Jika perlu, coba coring ini untuk menambahkan angin. Saya adalah jurusan kreatif, dari kreatif, ya. di Cairo, Egypt saya pernah tengok ini Cisa dan saya pernah reaksi untung eh, videonya memang kena copyright jadi <laughs> saya berkesempatan kembali melihat ini Cisa <clears throat> Astagfirullah ini ini sini kelakar banget ya. Kita ulang dulu sih ya. Saya adalah jurusan dari Universiti Al Azhar di Cairo, Egypt. Oh, Egypt. Ustaz, Ustaz, Ustaz. Ustaz, Ustaz, Ustaz. Ustaz, Ustaz, Ustaz. Ustaz, makan saya, Ustaz. Makan saya. Jangan tengok sini. Tengok sini. Tengok sini, Ustaz. Aku nikah akan dikau dan aku kahwin akan dikau akan Siti Nafisah binti Abdul Talib yang telah berwakil oleh saudara seibu sebapak dengannya dengan mas nah, kahwinnya ya. 100 ringgit tunai aku terima derma Siti Nafisah <laughs> derma saya terima nikahnya Dayang Nabilah binti Awang Mutusin dengan mas kawinnya sebanyak RM300 ringgit tunai. Itu biasa lah ya, biasa, biasa. <laughs> biasa itu. Yang ini huruf apa ni? Bukan F, F, F, F. S. Dia keluar angin ke atas sana. F, S, S, S. S. S. S. S. S. S. S. S eh Itu lu angin eh eh eh eh Itu bukannya eh Kalau eh Hat Ah, dia macam tu Alamak Eh, kenapa lah nangis Eh, cikgu bukan marah kamu lah Cikgu kata bunyi tu Dah berhenti nangis Ha, tubuh apa? Bumpu iho tu, tak tu tu buang apa tu? Ha? Buang apa buang puyuh? <laughs> Buang puyuh? Buang puyuh dekat mana? Man, buang apa tu man? Buang puyuh? Hmm. Uh. <laughs> Itu aja. Nah. Ini tema dia itu puyuh Cuy. <laughs> dia macam ini aja lucu cuy. Itu lawakan dia tuh memang di sini dia nggak niat lawak gitu. <clears throat> Satu percobaan yang yang mantap, <laughs> mantap. ya. Mantap, mantap. Cuma saya rasa perlu banyak latihan belajar tentang burung eh sudah oh sting aku yahoo yahoo macam mana seronok tak bila tak dengar suara Fatau <laughs> Fatau harap video-video ini sedikit sebanyak dapat menghiburkan hati korang tengah kebosanan semoga betul banget ini gua dari pandemik ini ingat tau sentiasa jaga SOP ya bye Oke, oke, oke, oke. Oke seperti biasa sih kalau kurang ingin melihat original videonya nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah. Oke sih itulah tadi video uh, video dari Faktau Channel ya video dari Faktau Channel dan salah satu ciri khas dari Faktau Channel itu adalah karakter suara dia dan editan-editan video dia itu menarik ya menarik uh, mungkin ini ya uh, mengapa viewnya tinggi banget sampai 600 di sini sih 600 k ya ya karena ini cuy karena uh, genrenya kayak uh, komedi juga ada ada unsur komedinya cuy nah itu yang menarik nah itu yang saya sangat-sangat sukai jarang banget ya Faktor Channel itu membuat sebuah konten yang berbau ini ya berbau komedi dan di sini videonya cukup panjang ya cukup panjang dan seharusnya video ini bisa dibagi dua dan bisa dibagi tiga malah cuy kalau dia sambil menjelaskan di video ini uh, uh, apa namanya dia sedang apa kelucuannya apa karena banyak ya sebagai orang Indonesia ya mungkin ke orang yang berada di Malaysia atau memang asli orang Malaysia itu paham lawakan-lawakan atau hal-hal yang viral tadi cuy tapi saya banyak banget video yang tak saya tahu gitu ya karena mungkin dari segi bahasa ya segi dari dari segi bahasa kalau bahasanya lambat je atau bahasa-bahasa Melayu klasik mungkin saya paham tapi kalau bahasa-bahasa Melayu yang cepat saya nggak paham saya nggak terlalu paham cuy mungkin saya cuma mendengar begini-gini yang saya dapat lucunya ya baru saya tertawa cuy tapi kalau memang nggak masuk di akal saya saya nggak nggak nggak mengerti saya nggak kalian tertawa cuy intinya seperti itu cuy ini menarik ya menur menurut saya makanya viewnya tinggi gitu ya 600k aja ya dan masih banyak lagi requestan teman-teman dari video dari Fakta Channel sih yang belum kita react.